3, 2 ve 1. Her şey olmadı. Tamam. Başlıyoruz. Ben Beste Kanter. 95 doğumluyum. İzmir, Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı'nda büyüdüm. Yaklaşık 5 yıl önce sanırım bu işe gireceğim diye bayağı bir video biriktirdim ekipmanım yok, şuyum yok, buyum yok, kilo aldım. Çok bahanem var yani. Ve artık bahanem olmasın istiyorum. Sizinle iyi kötü deneyimimi ve düşünce tarzımı, hayat tarzımı, tarzımı gezilerimi, gezi önerilerimi, yani birisine iyi gelebileceğini düşündüğüm her türlü bilgiyi aktarmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım benimle bu yola çıkarsınız. Travel.